Eu acho que a maioria aqui já me conhece. Meu nome é Clarissa, eu sou fisioterapeuta neuropediátrica, também tenho pós-doutorado em neurociências, ou seja, eu sou neurocientista, trabalho com pesquisa e as minhas pesquisas são dentro do neurodesenvolvimento. Então, de um tempo para cá, além das pesquisas da sala de aula, eu gosto muito de dar aula, sou professora universitária, que é uma coisa que eu amo fazer, eu resolvi é, criar um Instagram, já tenho um Instagram há alguns meses, né? Se chama Neurocresceu, vocês podem checar aqui embaixo, tá? E eu desmistifico um pouco sobre o desenvolvimento infantil. Eu acabo colocando de uma maneira muito mais fácil para profissionais ou para os pais, principalmente, para as pessoas que não são da área, como acontece o neurodesenvolvimento infantil ou simplesmente o desenvolvimento infantil, desde a concepção, da gestação até os primeiros meses. Ou seja, meu intuito é desmistificar um pouco esse mundo da criança e passar informações fidedignas, práticas e corretas para as pessoas sobre as crianças, sobre o desenvolvimento das crianças, como que a gente pode ajudar as crianças a passar por essa fase, né? No Instagram, acho que a maioria já, já segue lá, Neurocrescer, a gente trabalha o quê? Brincadeiras, eu falo um pouquinho de neurociências, né? A gente fala um pouquinho de estimulação. Então, coisas super práticas e simples que a gente pode estar tá fazendo com as crianças em casa e numa linguagem super boa, super simples também. Então agora, né, a gente criou esse canal para a gente falar e para a gente chegar um pouco mais perto de vocês, para a gente criar uma comunicação mais clara e mais uh, sincera, na verdade, para vocês me conhecerem melhor, porque eu acho que no, no formato de vídeo fica mais fácil. O Instagram continua, claro, com postagens diárias e aqui no nosso canal no YouTube a gente vai fazer postagens toda segunda-feira de um vídeo novo falando um pouquinho de desenvolvimento infantil sempre nesse intuito da gente manter essa relação e numa linguagem bem clara que vocês entendam e falando um pouquinho do que os cientistas estão falando do desenvolvimento infantil. O que, que é correto, o que não é correto, como é que a gente pode fazer para estimular essas crianças de uma forma saudável, como que a gente faz para não hiperestimular esses bebês, essas crianças, e de uma maneira assim, eu aqui, vocês ali, falando de uma maneira muito agradável, né? Espero que vocês gostem desse canal. Esse primeiro vídeo é pra gente se apresentar, pra gente conversar, falar do objetivo, né? Vocês podem usar os comentários também, podem mandar mensagens no Instagram, por aqui, falando os assuntos que vocês querem, o que a gente faz para estimular a linguagem dessas crianças. A gente vai abordar esse assunto também, a gente vai abordar como estimular o cérebro dos bebês, como estimular os bebês dentro da barriga da mãe, né? as brincadeiras por faixa etária, quais são as melhores brincadeiras para cada idade das crianças, isso a gente também vai falar. Então toda segunda-feira vai ter um vídeo novo aqui no canal falando de, de, como a gente pode trabalhar essas crianças, sempre com dados científicos, o que está sendo falado na literatura e eu vou trazer isso uma linguagem bem mais, mais simples para vocês, para ajudá-los no consultório, na ajudá-los na terapia, na reabilitação ou simplesmente para ajudá-los em casa com seus filhos, né? Com os seus sobrinhos enfim, com as crianças ao seu redor. Então espero que vocês gostem, que vocês aproveitem esse canal, que seja uma ligação muito direta comigo e com vocês e que eu consiga passar tudo o que eu acumulei nesses anos todos trabalhando com desenvolvimento infantil, porque já são 12 anos trabalhando com desenvolvimento infantil, mestrado, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalho há muito tempo com isso então, meu intuito é trazer uma linguagem bem mais simples, ajudá-los a, a desmistificar um pouco desse mundo infantil. Então, espero vocês toda segunda-feira com um vídeo novo e todo dia lá no Instagram. Segue a gente por lá, copia aqui embaixo, é Neurocrescer e espero vocês lá e aqui também.